関半島の恐竜、いろいろ不思議なドキュメンタリーです。ドキタイとはどう見ても前日先によって今起きた人も問題点5つは言える欠陥だらけなのに、微妙に人気はむちゃくちゃ見えては映画も公開し海外にも輸出し動画まで出版しました。これまた本棚に刺さっていていました。特に特別な点があったりはしません。 最も代表的な間違いを選ぶとしたら、やはり登場する動物でしょうね。タイトルは韓半島の恐竜なのに、実際に海半島に住んでいたという証拠が少しでもある生物は、たった2匹です。しかも1つは恐竜ではない上足跡1つで作り出した仮想生物で、もう一方は種名が疑問名になりました。一つ驚くべき点は、恐竜関連メティアには必ず一つずつ入るバトルシーン。ここのは意外と最悪ではありません。少なくとも全ての戦闘が理由のないデスマッチで終わるわけではないですからね。もっとひどい事例は多いです。特にこの10年間業界最大アウトプットがやってきたことです。